跟下来了，跟下来了。 大哥，大哥，近了。 他现在跟小兔子讲话，来啦，乖嘛，仔仔，乖，快点，快点下来。对啊，耍赖，在那个野江花那边耍赖。我在野姜花那里，手好晃哦。 你们要走要叫我们哈，要走了，要走了。下来了，下来了。快走 là thấy là nó kêu xô mau băng hai trái trái quay ừ, hãy mua mua hai đập thổ Yo, 耍赖仔。 你看人家调皮，不想上班跳班。这里也是上班的地方。对啊。要。把它抱下来。对。抱不动了吧？妈妈。再抱，彪哥的腰会断了。加油！他 <laughs> 又跑回去，躲在野姜花中间。这边这边这边呢，在上面啊，那是瀑布。 现得这边比较有趣，因为你知道我们有这做啊。对。你不觉得吗？这边好玩多了。他要吃，他不给啊。你要把。妈。好我坐多久？ 车子很难被察觉，对吧？对，现在都没有用。你去拍照好了，等一下就是它才会响。我在这边，你哪进去来了？看到，对对对。哦。这边蚊子好多。然后，等家换爱心了，来，来了。了。 仔仔，快点下来啦！要 <laughs> 滚的！ 啊！我要滚下去，滚下来了，滚下来了！滚 <laughs> 下来！哈哈哈哈哈哈！千万走不开哦，姐！谢谢爷爷。猫牛奶。那没有，那没有，没有。

军哥，哎呦，来来来，这个菜，你看，你看，来拿这个拿过来，你搞不搞？你看，这这，我倒起来了。你这是镜子这姐姐，没事。家长，下来了。妈妈，你看，你看，你看，下来那个。下课了

我现在这个镜头就满了， <laughs> 这镜头就太大了。 我给的，拿个别的，好样，我给你拿一个。有一只猫小鱼，又有一只猫小鱼。这边要多的。这个好，这样还可以。

你看啊。好了。好可爱。那是狗啦，都是没有，都是狗。对，熊猫。对，熊猫。高搞笑。我

喝喝水。在游泳。然后。看人家游泳。哈哈哈哈哈。对，熊在游泳。仔仔，快点进去啊！天气这么热。在洗澡，好棒。哦。对啊，又跑回去了。 好可爱啊！他比较小，对不对？啊。哈哈哈！还你看 <laughs> 他跑来了。来树上面。看住阿姨，我不要吸宝宝。你说我不要不要，在偷吃东西。我不要吸母子。来来再埋再 来呀、啊！我说 no no，我要洗澡。好可爱哦！你要在那里，要把它用慢慢推出来。它要滚！你要长大。好可爱哦！好可爱。